Good morning. Anche se direi più buon pomeriggio, visto che qui sono le tre e mezza. Eh, mister, master, maestro. Oh, semplicemente. Oh, semplicemente. David Lynch, it's January 22, 2022 and it's a Sunday. In Naples, 50 Fahrenheit, 10 Celsius, uh, and this means that uh, eh, è quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente fredda, come in questi giorni, in questo periodo, eh, anche se come sempre invito sempre a vedere il mio video di qualche settimana fa che ho fatto sul freddo, in cui ho parlato di quelle due pratiche che utilizzo non per vincerlo, che è impossibile, come sto ripetendo spesso, ma per quanto mi riguarda il video sui pensieri lo faccio sempre separato da questo, anche se non ho molto comunque da dire. Um, sì. Anyway, as it just see from the window Today we have, we have those beautiful blue skies and golden, really golden, really beautiful blue skies, golden sunshine. Oh, and I think all along the way, ovviamente, eh, <laughs> tra meno di due ore, perché tra meno di due ore qui subentrerà la sera, quindi già l'abbiamo avuti all along the way.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 So again, have a great day in all these people, and everyone too.